ślub to bardzo ważne wydarzenie w życiu kobiety. Tego dnia chcemy wyglądać idealnie i po prostu lśnić. W dzisiejszym odcinku Semilak Expert pomogę Wam zadbać o paznokcie, które podczas ceremonii i samej zabawy są wisietką na torcie. Zapraszam! Pierwsza propozycja to ażurowe zdobienie idealne dla panny młodej. Na cały paznokieć aplikujemy cienką warstwę bazy i utwardzamy w lampie 48 na 24 30 sekund. Paznokcie pokrywamy jedną cienką warstwą delikatnego koloru 192 z kolekcji Business Line. Zapewni on krycie i będzie służył jako podkład pod cieniowanie. Utwardzamy. Następnie wykonujemy ombre z kolorów 145 oraz właśnie 192. Rozcieniowuję szybko granicę łączącą te dwa kolory. Pamiętajcie, aby tę czynność wykonywać delikatnie, ale dokładnie, bez mocnego nacisku, bo może spowodować on nierównomierne rozłożenie koloru. Utwardzamy 30 sekund. Czynność wykonujemy ponownie i utwardzamy 30 sekund. Przy pomocy semi Hardy White i pędzelka numer 0003 wykonuję ramkę i utwardzam. Całość pokrywamy Top Mat Total i utwardzamy w lampie. Przemywamy warstwę dyspersyjną i możemy przystąpić do zdobień. Wykonując zdobienia dla panien młodych często inspiruje się ich suknią ślubną. Jest to dobra ściąga, przewija się tam mnóstwo wzorów, pięknych koronek, kwiatów, więc warto z tego skorzystać. W przypadku tego zdobienia również zainspirowałam się jedną z sukien ślubnych. Na holderze mieszam pastę White Cream Art z topem No Wipe. Wystarczy mi odrobina pasty dodana do topu. Pędzelkiem numer 05 zaczynam tworzyć kwiatki w różnych miejscach. W zasadzie są to plamki, które za chwilę będą kwiatkami. Utwardzamy 30 sekund. Teraz na holderze łączę pastę White Cream Art z odrobiną Semi Hardy White. Potrzebuję gęstszego produktu, którym obrysuję płatki. Pędzelkiem numer 0003 zaczynam obrys od zewnątrz płatka do wewnątrz, delikatnie i bez pośpiechu. Produkt zaczyna odkładać się niteczką i o ten efekt mi chodziło, efekt koronki ażurowej. Wszystkie płatki są obrysowane, więc mogę przystąpić do wykonywania żyłek w każdym płatku. Wykonuję je delikatnie, samym czubeczkiem pędzelka, centralnie od jednego punktu. Dodaję wypełnienie w postaci kreseczek i kropeczek i całość posypujemy akrylik powder clear, utwardzamy. Nadmiar delikatnie obmiatamy i gotowe. Zdobienie jest lekkie, delikatne i na pewno idealnie skomponuje się z suknią ślubną. Moja druga propozycja jest przeznaczona dla druhny lub odważniejszej panny młodej. To paznokcie idealne na przykład pod bukiet ślubny lub do kwiatowej sukni koktajlowej. Zresztą zobaczcie same. Na cały paznokieć aplikujemy cienką warstwę bazy i utwardzamy w lampie 48 na 24 30 sekund. Nakładamy dwie warstwy koloru 001 i każdą osobno utwardzamy 60 sekund w lampie 48 na 24. Ten kolor będzie służył jako idealny podkład pod akwarelowe kwiaty. Na holder nakładamy semiarty burgund, żółty, zielony, biały i czarny oraz czarną hybrydę 031 i Semi Hardy Clear. Przy pomocy pędzelka numer 05 i koloru burgund rysuję 5 kresek. Czyszczę pędzelek i zwilżam go delikatnie Semi Hardy Clear. Powiększam i rozcieniowuję od zewnątrz do wewnątrz płatka. Całość utwardzamy. Aby stworzyć naturalny odcień ciemnej zieleni, mieszam zielony, żółty, czarny i biały semi art. Nakładam tą samą techniką i podobnie rozcieniowuję. Utwardzamy. Teraz szczegóły, czyli środek kwiatka oraz delikatny obrys za pomocą koloru burgund i pędzelka numer 0003. Utwardzamy. Podobnie postępujemy przy listkach. Jeżeli chcemy zmodyfikować zdobienie, na przykład dla druchny, możemy dodać odrobinę geometrii w postaci dwóch cienkich czarnych kresek. Przeprowadzam je przez kompozycję. Mieszanka, na której teraz pracuję, to czarna hybryda 031 oraz czarny symiard w proporcji 1 do 1. Dodatkowo możemy wykonać czarną ramkę, która będzie pasowała do naszej geometrii. Łączenie tych zdobień to trend w nejarcie, który nazywamy tumani. To geometria przełamana delikatnością. Myślę, że sprawdzi się przy wielu okazjach. Całość utwardzamy w lampie. Następnie aplikujemy Top Mat Total, utwardzamy i zmywamy warstwę dyspersyjną. Gotowe! Mam nadzieję, że obie propozycje przypadną Wam do gustu i wykorzystacie je przy najbliższej okazji. A teraz konkurs! Przygotuj swoją propozycję stylizacji ślubnej dla panny młodej lub druhny i opublikuj ją na Instagramie dodając hashtag semilakwedding. Stylizację możesz wykonać na paznokciach lub na tipsie. Zadbaj o piękną aranżację zdjęcia. Do wygrania pasta White Cream Art oraz trzy dowolne lakiery z kolekcji Special Day trzyma za Was kciuki. Jeśli moje propozycje Wam się podobały, koniecznie dajcie kciuka w górę i zobaczcie też inne filmiki z serii Semilag Expert. W komentarzu pod filmikiem dajcie znać, jakie zdobienia chciałybyście zobaczyć w nowych odcinkach. Ja dziękuję Wam za dzisiaj, do zobaczenia, pa!